Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Good day, I am Dr. Joanna Seneca Kabuyao and this is Wellness 101, your free consultation with our country's experts. And here we are again. Thank you for tuning, us, tuning in with us again in another very interesting episode of Wellness 101. So right now, since medyo timely naman para sa mga ano, sa mga bata since alam mo yun, iba medyo nasa bakasyon pa and stuff like that. Kahit nasabihin mong pandemic, sa tingin ko, may chance pa rin na maging productive ang mga bata ngayong mga panahon na to. Kahit sabi mo puro online na lang, hindi na nakakalabas yung mga bata sa bahay kasi syempre nakakatakot for the parents to, you know, expose their children to to other places. Pero actually, we are now here to give you some tips and some ideas on how actually children can be productive even at this time of the pandemic. Okay, so Right now, ang guest natin, um, he is actually a counselor from Marikina and he's also a basketball coach, right? Ayan, ang aking friend na si Counselor Elvis Tolentino. Hi, Counselor. Talagang Hello, Counselor Doc. yung tawag ko oh, sa iyo. Eh. Hindi ako sanay. <laughs> Hindi sanay. So yun, I invited um, uh, Counselor Elvis here. Pwede bang Elvis na lang pwede, muna ano? pwede. ano? Parang haba kasi ng Counselor ah. Elvis. Mas sanay ako na tinatawag mo ko Elvis. Eh. Oh, sige. So, Right now, um, the reason why I invited Elvis here also, the reason, the reason why I invited you, because since nga I wanted to, you know, I wanted to discuss din yung mga, mga productive things na pwede pa rin gawin ng mga bata. Kahit na sabihin mo ng pandemic, 'di ba? Hindi na lumalabas yung mga bata and stuff like that. Na para bang puro online na lang, wala nang pinagkakaabalahan yung ibang bata ngayon, 'di ba? So I wanted to talk to you about first, actually marami tayong pag-uusapan ngayon. Eh. Yung una, since you are a basketball coach, yeah. 'di ba? Up until now, Yes, still I'm still coaching. Mm-hmm. Pero Previously, hindi na ano college. ano bang ano? Anong like uh, anong anong team? What was the team that you were coaching? Um, before I won the election, I was still coaching college yung mm -hmm. PCU Dolphins. PCU, okay. And at the same time, I was coaching Marikina Shoe Masters of MPBL. Ay, Until wow. now, ako pa rin naman ang coach ng Marikina. Talaga? Has basketball been your life talaga? Ever since nung bata ka talaga, do, do you love basketball already? Yeah, because uh, we're a family of basketball players. My dad ah, was an ex-pro, eh, si Coach Atoto Lentino okay. So na talagang it runs in the family, yung love niyo for Parang basketball. ganun na. Parang binuhay na kami ng basketball. Talaga? Yes, yes. And now you have kids already. Yeah, yeah. I have two kids, yeah. Do your kids also play basketball? Yeah, my eldest plays for Letran. He's uh, Ay, he's wow. on high school na. Eh. Player siya ng NCAA. Mm-hmm. Uh, ah, okay. Pero magka-college na siya. Eh. Okay. So talaga in-encourage mo din talaga sa mga um, kids? Or they liked it ever since? Siguro talaga. dahil nakikita nila sa amin, mm-hmm. tapos uh, yun yung daily living namin, uh, they get to like it rin. Mas, mas mabilis lang natuto yung youngest kasi mm-hmm. uh, siyempre ginagaya niya yung kuya niya. Eh, kaya, oo, oo, oo. kaya yun, mas mabilis siya natuto. Okay. So, actually sa'yo, sa tingin mo, since, you know, you've been coaching din, um, do you actually think na kahit yung mga sobrang bata pa, can they actually start na <clears throat> talaga sa pagbabasketball? Do you think it's more preferred kung medyo mas bata siya mag-start? Or it doesn't really matter as long as gusto mo yung basketball, wala, wala namang ano? Um, wala kasing age, eh, Doc. Uh, usually, ako kasi, hindi ko pinipilit yung bata eh. Kasi ang hirap through anong bata na ayaw. Mm-hmm. Siyempre, mahilig pa sila sa games. Pero pagka mahilig na, uh, madali ng turuan. Uh, mm-hmm. ah, usually nga sa environment nila kasi talaga dahil pag yung environment nila, nakikita nila mga basketball and then sooner or later talagang may hilig din talaga sila sa basketball. Eh. Mm-mm. Lalo na sa inyo, no? yes, sa, yes, sa yes. household niyo. Mm -hmm. Siguro that's what happened sa amin in mm-hmm. bata Nakahiligan na ng mga bata. Yes. Okay. Which actually brings me to my next question. Kasi sa ngayon, di ba alam naman na, ikaw may anak ka din. Mm-hmm. And for sure, nakikita mo na talaga yung mga bata ngayon, hindi na masyado lumalabas. Correct. Nawawili din ba ang mga anak mo sa video games at wala nang ginagawa kundi puro yun na lang? Actually, um, medyo slight problem ko yan sa youngest ko dahil nahilig talaga sa, sa mga gaming mm-hmm. ngayon eh. Uh, pero syempre, as a father, ayaw mo rin naman talaga sila ma, aba, parang ma-addict sila sa ganong mm-hmm. games. So, ang ginagawa na lang namin, inorasan na lang namin ng, yung time nila para maglaro. Oh, you have Tapos, to talaga. pero we make it a point na dapat meron silang activities physically. Eh, since nga nagko-coach ako, ang problem lang namin ngayon kasi yung court. Uh, ah, Siyempre, hindi ka makakaano sa actual court. Mm-hmm. Good thing sa bahay namin, meron kaming, meron kaming ring doon na gagamit ng bata. Pero very limited lang yung yung natuturo sa bata, yung mga drills lang, ganun, dribbling drills. Siyempre, mm-hmm. ano, eh, wala siyang kalaro, kaya medyo limited din talaga yung mm-hmm. natuturo. Mm-hmm. Pero actually, it's a nice, it's a nice bonding. Yes, diba? actually, diba? oh. Lalo na kung, kung halimbawa, talagang yung bata, wala talaga ibang physical activity, eh, 'di ba might as well mm-hmm. andun na rin lang si dading coach 'di ba correct correct so tinuturuan mo din talaga yung mga bata na ano na... Tinuturuan ko yung eldest ko, tapos okay. yung eldest ko tinuturuan niya yung mas bata. Ah, so, mas, so gaya-gaya. Yes, ganun. yes. Mas, <laughs> mas, ano, mas, mas nagiging bonding namin ng eldest ko. Eh. Kasi syempre, pag binata ka na, di ba, mm. parang may sarili ka ng buhay. Medyo yung pandemic nakatulong sa bonding namin ng eldest ko. Eh. Uh, sabay kami nag-workout minsan. Eh. Mm-hmm yun nga lang natigil ako. natigil ka? <laughs> ang dami kasi nga eh, ang dami ginagawa sa oh. public service din. Eh. Mm. Kaya pinauubaya ako na doon sa eldest ko yung pagturo doon sa bata. Okay. So, yun yung isa sa mga ano, isa sa mga actually very important din. Kasi sabi ko nga, siguro basketball is one of the most, if not the most popular sport in the Philippines talaga, in our country. Kaya, uh, sa tingin ko, marami talagang makaka-relate na you know, I mean, as simple as yun sabi mo nga, dribbling, mm-hmm. tama ba? Dribbling or ano yung mga, hindi kasi ako masyadong familiar sa basketball eh. <laughs> Kumbaga, yung mga ganong ano, stuff na hindi naman talaga kailangan na may court kayo or something. Pero as long as, you know, you, you just bond with your kid yes. na kahit sabi mo ng workout, like, you know, what you guys have been doing. Tapos, nakikita nung younger brother niya yung ginagawa niyo, pati siya gumagaya na rin. Mm-hmm. Kaya, I mean, it, it would mean a lot din, lalo na sa mga young, yung younger kids talaga, na nakikita nila na yung mga yung mga elderly or yung mga older brothers or sisters nila na may ginagawa, gagayahin din nila eh. And mm. it would, you know, it would somehow help them na, oh, teka muna, layo muna tayo dun sa puro video games, puro text, puro cellphone, puro, you know, social media. And magkaroon tayo ng ibang diversion na physical activity. Kasi sa totoo lang, you know, I've been talking to my friends na mga pediatricians din. Ang dami din mga nagiging obese na mga bata ngayon. Kasi lack of ano, lack of physical activity, lack ah. of exercise. So, that's really a good bonding. Bonding na nga sa inyo, physical activity pa Physical, para yeah. dun sa mga bata. Correct, correct. 'Di ba? So, um, during the pandemic, medyo na-enjoy mo talaga yung ano, na-enjoy mo yung time mo with with with your kids and uh, bonding with them. Yeah, kasi busy rin ako eh. So, yung anak ko, eh, sabi ko nga may sariling buhay na. Yung, yung kids, na, yung youngest naman, siyempre nagsischool din. So, ito talagang time na talagang magkakasama kami lang. Minsan mm. nagkakasawaan, <laughs> pero alam mo yun, kulitan. Eh, all boys eh, so alam mo Ay, yun, wow, makukulit eh. pala. Pero yun yung nati-treasure mo eh, yun yung, yun yung hinahanap-hanap mo eh. Tama, tama. Oo. That's Kaya nice. ako talaga, I make it a point na physically fit din yung mga anak ko. Mm. Which brings me to my next question. Sabi mo nga, puro all boys kayo eh, mm-hmm. di ba? Yung mga mm-hmm. anak mo, puro, puro mga lalaki. I, I've heard that, you know, as a counselor, you also have had um, some activities and um, yung mga um, things that you promote in your place para sa mga young boys, tama ba? Yeah. Yung Uh, before pandemic kasi I was supposed to have this league para sa mga bata mm-hmm. kasi talagang yung uh, grassroots ang target ko talagang tulungan eh. Kasi I came from basketball. Mm-hmm. I came from sports. No? I would like to think na ito yung nagpalaki sa akin, yung nagbigay sa akin ng disiplina eh. Like what I've told you earlier mm-hmm. nga na ang pinaka-importanting natututunan mo sa sports is the discipline. No, ano yan eh, pagka may disiplina ka kasi ano yan eh, it follows eh. Everything will follow pati sa how you live your life. Of course, yeah. Yun yung pinaka-importante doon. Uh, ah, before pandemic, uh, sabi ko nga may mga may mga may mga programa ako na magkaroon ng mga basketball league, mm-hmm. basketball clinics. Actually, we started na magkaroon ng basketball clinics. Pero yun nga, uh, sad to say, nagkaroon ng tayo na pandemic, nagkaroon ng lockdown. So, nawala yun, nawala yung ganun. So I tried nag magkaroon ng ano ng uh, online workout para mm. sa mga bata. Kaya lang, ah, syempre nice. kasi mm ang you know practices no sa amin, sa mga athletes kasi yan ang pinaka boring eh. Mm-hmm. Siyempre yan yung mahirap eh. Yung kumbaga yung bonus sa uh, sa sports is yung naglalaro ka na talaga, yung nafi-feel mo na talaga yung sorry. Mm-hmm. <laughs> yung nafi-feel mo na talaga yung ano, yung uh, yung game itself kasi right. yung competition, yun alam yun, yun yung yun yung adrenaline rush ng isang athlete eh. Kaya ngayon, yun, tinry namin sa mga bata. Kaya lang not all the kids, kasi online nga, siyempre target natin yung mga hindi naman well-off. Mm-hmm. Yung mga well-off, okay, uh, pwede silang bumili kahit yung murang bola lang. Pero may mga bata kasi na hindi rin sila nakaka nakaka-afford ng mm-hmm. simpleng bola lang. Right, right. So, we tried na magkaroon ng mga workouts, yung mga ano lang, mga stretchings, drills, yung yung At least that you know that that would mean a lot also. Yeah, ano yun eh, more on uh, basically kasi sa sports you have to strengthen your body. Eh. Mm-hmm. Kailangan palakasin mo yung, yung katawan mo. Eh. Kasi pag malakas ang katawan mo, marami kang pwedeng gawin. Exactly. Yes. Oh. It, it, it applies to all sports din kasi. And after that that program, meron kang isa pang ginawa na for little boys naman. Di ba you had this operation Tule or what do you call that? Yung... Ah, uh, yung ano. Um, kasi Tolentino ako eh. When uh-huh. I was young, ang asar sa akin tole. Mm-hmm. So parang yun na yung tumatak na nung, nung pumapasok ako sa politics, parang yun ay tumatak din na binibiro sa akin. Mm. Patuli ka kasi uh-huh. ganun. So, last year kasi medyo, siyempre, hindi natin alam yung pumasok sa atin, eh, yung dumating sa buhay natin, yung pandemic na yun. Eh. So, parang ang daming hindi nagpatuli last mm. year. So, ngayon, uh, ang daming nagre-request kasi sa akin since, siyempre, uh, I don't know if it's true na pag tinuli ka, tatangkad ka, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Yun usually, pag may nakakausap ako ng mga, ng mga constituents ko, sinasabi, Coach, baka pwedeng magkaroon ulit ng programa mong uh, libreng tuli. Pampatangkad para maging basketball Oo, player, so ganyan. pag meron nga <laughs> akong parang ano doon eh, parang slogan doon na ano eh, kung gusto mo maging player ni Coach, mm-hmm. may libreng tuli para, uh-huh. para tumangkad kayo. Kasi alam mo, sabi nga nila, medyo marami pa rin kasing mga bata na takot dito. Mm-hmm. 'Di ba? Mm-hmm. Kaya it's it's actually nice that they're actually promoting this para at least medyo malesen and malesen yung takot ng mga bata and medyo mas lumakas yung loob nila kasi maraming bata na ang misconception nila parang naku sobrang masakit yan ganyan may puputulin or something ganyan para at least pag nakikita din nila na may mga gantong promotions medyo matatanggal sa isip nila yung takot na hindi hindi ayokong ayokong ano ayokong mag-undergo niyang yung tuli kasi maraming little boys na natatakot talaga diyan. Tsaka usually inaasar sila ng mga kaibigan nila eh. Pagka oh. meron sa, kunyari sa isang community, may nagbabarkada mm, hmm, sila. Hindi nagpapatuli. Oh. May natuli, yung hindi nagpatuli, minsan naloloko nila. Ng, ano. Lolokohin ano, nila. Eh, alam mo oh. naman ng mga bata pag nag-aasaran. So, yun yung ibang stories na, na pagka dun sa Operation Tuli namin, yun yung naririnig-rinig namin sa mga bata. Kasi hmm parang, eh kasi niloloko na ako sa amin kaya uh-huh. gusto ah. na magpatuloy. Which is actually, makakatulog din sa, makakatulong din sa yes. kanila pag na-overcome nila yung uh-huh. takot nila yon at least medyo matitigil na yung ano, Oo, yung stigma tama. na yon na sinasabi nila kapag hindi pa natutulog ganto ganyan. And actually it you know that, that's a that's a good uh, that's a good thing actually na you're actually promoting these kinds of uh, things, especially na, alam ko malaki talaga yung impact since nga basketball player ka, you also coach, you know, other other boys sa uh, mga basketball. Kaya, eh marami syempre mga kabataan ngayon talagang, uy, gusto ko maging basketball player. Oh. Parang nakakalakas ng loob nila na si coach pinopromote to mawawala ng konti yung takot nila dun sa procedure. Yes. Kaya yes. kudos to you for for doing that for your ano for Marikina City. Yeah. No? Okay. And um, actually, sobrang madami pa nating gustong pag-usapan sa, sa basketball. Pero yung next ano naman natin, yung next segment natin, just like you, pag-uusapan naman namin yung ano, tungkol naman sa music. Yan. Yeah. So music naman. So after ng sports, music naman tayo for these kids of the pandemic and productivity pa rin. Okay, so maraming maraming salamat. Yes. Thank Councilor you rin for Elvis having me. Tolentino. Thank you so much. And marami pa tayong pag-uusapan, kaya kailangan may part 2 tayo. Eh. <laughs> So, so sige, ulitin. sige, sige. So, um, tune in again with us when we get back tungkol sa music and kids, pandemic, and productivity naman ang pag-uusapan natin when Wellness 101 returns.